Boshqa shorbu. Orqa to'pasi. Butunma, Butunni taylaysizlar. O palvonlar. To'y egasini aytaman, havuza otlarini almashtirib tayyorgarliklarini qilib turinglar. Terang tu buat tepen malah. Yo yo yo. Kızıl dünya, kurpa, hammasini berdi. Öyle hammasini berdi. Ey balonlar shunday dengizler. Balonlar. Hammalaringiz duoga bir qo'llaringizni ochingizlarda. Hammalaringiz mana shu bugun bayramni <clears throat> bir yaxshi niyatda yaxshi kunda o'tkazingizlar. Mana shunday bayram kunlari, mana shunday kunlari hammani mana shunday to'ylarga, mana javli bilakiday <clears throat> to'ylarga hammaga nasib etsin. Yilimiz zo'r, yurtimiz obod bo'lsin. Avvalambor tinchlik bo'lsin. Hamma duoni qo'lga qo'lda duoga ochingizlar. Hammani mana shunday to'ylarga yetkazsin. Palvonlar, bizdan bitta yarim xatoliklar o'tgan bo'lsa beayb parvardigor avvalambor uzr so'rayman mana katta toldi odamlarni nomidan o'zimni nomimdan sizlardan uzr so'rayman hammalaringizni mana shunday to'yga yetkazsin hammani eng yomon kunlarida to'y bo'lsin omin oblakor hamma shunday to'yga takani tashla to'yigani aytaman va tekisga bergan bo'lsa ol tekisga tegar tegmadirlar e tekisga terasin o'rtaga yo tekisga tashlasin bosdi bo'ldimi o to'ygani bor ekan nima turna ey tekisga o'rtaga tashlang bu var sachara kimga borib tushsa omadi o'rtaga borib adamlar tushiray odamlarni oldiga pastlikka sho'r takani yurgan aytmayman aytmayman ey ol ol to'yxonadan ol bir oting bor qo'shaverma o'g'lizlar ol ustiga bir yuk qizing ham bor bir qarsa o'tsam to'g'li tarafdagi muqomi bir oz bir ukkiz qo'l bir sarkanga bor ikkila olasan qo'l bir bobo tiyining ham bor chopgan o'sha hammani lol etgan o'sha barcha aytgan savollar saqlab qaylamni saqlab yigirma minglab bulg'onadan bir oq bir o'pkar bir sarkang bor ektar orasan qaddingni o'r tolliklar hamma raqsda toliblar hech qilib bayram birma yuzni qirq o'g'lon rosa Narxla 20 ming ro'z, ijara qila. To'yxonadan biri ot, biri qiz. Bir sarkang bor yakkala olasan. Ol ustiga bir var, ham mama Ko'rpang Mamatiyning bor. Mamatining bor katta. Katta Hoji mama Mamatiyni var. biror bir ukkiz bir sarka bir katta momo tiyining bor yakkala olasan ham bizniki ham borasan kechasi mana men o'tiramiz sen tomoshga o'tirasan yakkalab chiqasan kalta taylab g'ujala qilma to'dadan bir 20 metr o'z shunchasi halol bo'lyapti shuni haromga chiqarma bir ot, bir hukkiz, bir sarka, bitta hoji mamani katta dini bor ekkala bo'lasan. Ayol, ayol. Yo'q. Nima yo asla asta tayyormang asla cho'zilib bering cho'zilib bering o'rtoqlari kimni qamchi tushishga musa beryapti Maladi, otangiz rahmat aka mana vijdonli odamlardan biri qamchini olib keldi bir sarka Hojimovani katta bo'xshasi ustiga yakkalab olasan nice to move it. Nice to be moved. Qora takam ko'tarildi. Taka ko'tarildi. Qora taka ko'tarildi. Bayroq morg'i chetidan ketmang bu. 20 metr o'z. Shahzod, Shahzod. 20 metr, 30 metr o'z. Kalta tashlasang Karat Takam surdoyda. Takam surdoyda. Qoldi taka joyida. Boykadan qoldi, yartipa boykadan. Narib sen ayirib qolsang ustiga borku 100 dollar men qo'shib beraman. Bir ot, bir ho'kiz, bir sarka. bir katta buxchasi bor yakkal olasan qo'lida qamchi bu komilni yurashga yadi jangchimi сразу komilni yurib turib dada nechaydi nechaydi Давай, Шинчев. Evet. Ana takı var mı? Bir o, bir hukkaz, bir sarka. Hoji mamoni bitta katta dini bor yakkala bo'lasan. To'dadan 20 metr o'z, chetkir tartib chirtalasang bermayman. Bu chiqqandan keyin sen ham 20 metr olib ket. Ilemar jonay. bir ot bir ho'kiz bir sarka hoji momoni ustiga katta buxchasi bor jiyanni o'kat so'lat marza so'lat ana Ha, janchida. Ana, mara, çıktı. Hamla, hamla. Shurdan otaman qanchim. Taka ko'tarildi El Eljonim 100 dollar bor. So'la marjoni. Yakkalaysan. To'dadan judo qil, judo judo qil to'dadan o'z. Kalta tashlab minna xafa bo'lma o'tkir. Qayting bo'lsang ham. To'dadan 20 metr o'zib ket. Uzatsan. Uzatsan qara bayroqjon boshda. Bayroq yakka bayroq to'xta chappa zavr. Qoldi, qoldi, qoldi. tringni bora to'xta bayrak kesin deqa qashmadi yechama yecha menga bilan bora turadi bora qopda bayrak kesilaver bayrak men ko'rmadim ha nima bo'lib o'yladi qoldi qoldi bayrak kesin o to'xta lo'li o'sha chuvlashmayaptilar saybal qilinglar toza qilinglar men ko'zim bilan ko'rolmay qoldim mana traktor bolangilar mana qo'yib qo'ydi yoqada bayroq kesin qolgan bo'lsa qoldi aytgan bo'lsa menga nima bor ikkitani bilikkanmi nima qiladi o polvonlar hech kimda mana shunda da'vokor emasman nima bo'ldi bayroqchi chiqdimi ayrdimi qoldi mana u o'rtoqlar hozirgi to'yxonadan aytilgan biror bir o'kka bir sarka hoji boboni katta bog'chasini yakkabog'dan xayrilla polvon o'tkir o'tkir to'xtab narimasdan yo'ldosh rais prokuraturasi mana nomlar bilan karamdan bizga ko'tarib ketdi ozodlaringdan